Mi nombre es Reinaldo chan llevo 32 años surfeando. ¿Qué se pueden hacer en el norte? Tratar de la playa, que tiene unas playas muy grandes, voleibol, andar en bicicleta y surf, que es como el deporte principal y mueve a toda Arica, el turismo de Arica, hay campeonatos mundiales, están las mejores horas del mundo. en beaches north They're heavy. They're super powerful. It's beautiful. The people are great. The surfers talk to one, to one another. Tell you when to surf, when not to surf. When tide's dropping. It's really, really nice. les paysages ici au Chili, surtout au nord du Chili, sont très différents de, de l'Europe et de la France parce qu'il y a beaucoup d'espace, c'est des endroits qui sont très grands, très vastes et il n'y a presque personne. Alors du coup, tu, te, tu rencontres la nature, tu es avec le vent, avec les pierres, avec la, mer et tu sens les odeurs et, les couleurs. et C'est très joli, c'est difficile de trouver ça en France. Para mí el, mar, lo que siento con mar es placer, es mi espacio donde yo puedo pensar, resolver problemas. Cuando no estoy en el mar yo me siento mal. This is my first time in Chile, and it will not be my last.